Ah, depois da cirurgia, depois que ativou o implante, ah, mudou muito, né? Por mais que a maior parte das pessoas elas levem um tempo para aprender a identificar os sons, aprender a identificar a fala, a falar o telefone, então, gente, não sei como. No mesmo dia que ativou, tive a ideia, falei assim, vamos ligar para Carla, que era minha fono, você acredita que eu falei no telefone? No primeiro dia. Os médicos não acreditavam, né? Porque... Mas... E assim, então eu consegui, depois que eu voltei a ouvir, eu consegui recuperar, fazer várias coisas que eu não fazia antes. Eu voltei a fazer aula de piano, que eu tinha parado. Eu voltei a estudar o inglês, né? De uma maneira mais... É, que eu consegui aprender mais. Eu voltei a cantar no coral da igreja, a conversar com as pessoas, voltei a falar o telefone com as minhas amigas. Então, aquela que era a sensação assim que eu estava tendo minha vida de volta, né? Eu gasto hoje cerca de 200 reais por mês para poder ouvir. Então agora eu posso ouvir com esse novo processador. É só ligar, carregar. Tô super feliz. Eu amo o Rondo. Foi assim um processador quando veio assim mais revolucionário que eu achei. Ele, essa coisa de não ter mais fios, de ter só uma pecinha, já não ter mais os custos com cabo, com antena, ser super prático. Fez essa questão de eu não precisar mais usar bateria, sabe? Só tirar assim um negócio por dentro de um... por em cima de uma plaquinha, um disquinho e carregar. No outro dia você acordar, ligar e pôr assim. Eu acho sensacional. Adquirir um implante coclear é uma decisão muito importante e que será levada em conta pelo resto da vida. A missão da MEDEL é superar a perda auditiva como uma barreira para a comunicação humana. Há mais de 40 anos, somos pioneiros em vários aspectos quando se diz respeito à tecnologia e ao implante coclear. A MEDEL lançou um Rondo 2, que é o dispositivo de peça única, o único do mercado, livre de cabos e que o paciente não precisa se preocupar com pilhas. O componente interno da MEDEL, Synchrony, nos permite realizar ressonância magnética de até 3 teslas, sem a necessidade de remover o ímã. Então é super importante decidir, de fato, qual que vai ser a marca da sua escolha. Por exemplo, o dispositivo interno pulsar, quando uh, conectado com o processador de áudio mais atual, que é o Rondo 2, ainda assim há compatibilidade. Essa compatibilidade é importante porque ao longo da vida, os processadores vão mudando a tecnologia. Não é fácil conviver com a surdez, não é fácil lidar com as limitações que a gente tem no dia a dia, mas a tecnologia ela vem para isso, ela vem para ajudar. Eu acho que as pessoas às vezes precisam de inspiração, de pessoas que elas olhem, sabe? Uma das coisas que eu mais fico feliz é quando eu estou atendendo uma família num centro de implante e um pai descobre que eu uso implante. A princípio eu não falo, eu começo a atender e vou. Você já conversou com algum implantado, com alguma família de implantado? As pessoas às vezes falam, não, eu falei, pois hoje você vai conhecer uma pessoa que usa implante, sério, aí o olho arregala, né? Falou, é, você tá conversando com uma pessoa que usa implante. Aí eu tiro, mostro, aí a pessoa começa a chorar, sabe, assim, quem tá com medo de implantar perde o medo. Então, assim, eu acho que o propósito da minha vida, não tenho mais dúvida, eu acho que é inspirar as pessoas, conectar as pessoas e, como fono agora, né, reabilitar as pessoas para poderem ouvir. Essa é a Chesita. A Chesita, ela tá comigo já há 19 anos. Eu ganhei ela no, em 1999, foi quando eu fiz o meu primeiro implante. Tem um carinho enorme. Foi o meu primeiro processador. usei esse processador durante 10 anos. As pessoas hoje em dia olham nem sabem o que é isso, né? Que vinha com esse fio, como eu falei, colocava aqui atrás, ligava. Então assim, eu tenho um, um carinho imenso por essa caixinha. Olha o tamanho das baterias na época né? E pensar que hoje eu estou utilizando um aparelho que carrega por wireless. Tem noção disso? Sensacional, né? E o tamanho, né? Disso daqui virou uma coisa que cabe, tipo, sensacional, né? Hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, eu consegui. Eu lembro que quando a minha tia, uma tia falou pro meu pai, quando eu fiquei surda, ele falou assim, ah, ela não vai ser mais a doutora que você tanto queria, mas ela vai ser uma excelente dona de casa. E há dois anos, quando eu defendi meu, minha tese de doutorado, que eu peguei aquele diploma, eu olhei para o meu pai e eu falei assim, tenho certeza que você é uma excelente dona de casa, não sei se você lembra disso, mas eu nunca esqueci. Mas eu vou ser sua doutora também, ou não, né? Já sou. Eu entreguei aquele diploma do doutorado para ele, sabe? Então, assim, acho que não há limites. Acho que a gente tem que correr atrás dos sonhos e no fim dá tudo certo.